大家好，今天是二零二二年一月九日，星期日。首先祝大家周末愉快。咱们今天开播一个新的板块，叫美股收息指南。顾名思义，这是一个为大家提供有关美股派息分红信息的节目。我现在初步的计划是，每周末为大家整理出下一周将要达到分红最后期限的股票信息。这样，如果大家有一些本来已经看好的想投资的股票， 又不想错过分红，就可以考虑按这个指南赶上末班车，达到头一天买入，第二天就分红的效果。或者，如果大家正打算要卖出的股票，也可以考虑一下再多拿几天，收了股息再走人。总之，希望这份收息指南能够成为您投资工具箱里的一个工具，助您最大化投资收益。欢迎大家订阅，打开小铃铛，就不会错过这么有用的信息了。好，那我们现在就来看一下。 下周美股派息的情况。下周是二零二二年的第三周，礼拜一是九家公司派息的最后买入期限，礼拜二有三十五家，礼拜三最热闹是一百二十一家公司参与分红的最后买入期限，周四周五比较清淡。算起来，一共有一百八十八家公司在下一周迎来派息的最后买入机会。显然，我们不可能。 也没必要在前目里列出所有一百八十八家公司的情况，毕竟这些公司也是良莠不齐。我不建议大家仅仅是为了收息而草率买入一只股票，毕竟绝大多数股票的股息率都在百分之五以下，通常又是按季度发放，所以每一次的金额只在股价的百分之一左右而已。股票的内在价值是本，股息是末，我们没必要舍本逐末，所以选择靠谱的。 稳健的公司股票是追逐股息的前提，所以我在检查了这一百八十八家公司的名单后，帮大家筛选出了几家在其各自行业里处于领军地位的公司，希望这样能帮助大家在收取股息的同时控制风险。同时，我把这一百八十八家派息公司的名单放在置顶留言里，感兴趣的朋友自己可以去研究。第一家公司是艾森哲。 买入最后期限在周二十一号，它本次分红金额是每股九毛七美金，当前股价是三百七十元，也就意味着年股息率是百分之一点零五。艾森哲是一家著名的 IT 咨询公司，主要为企业提供信息技术咨询和服务，紧随 IBM、微软和甲骨文排在全球第四。第二家公司是雅培。 家里有小孩的肯定不陌生，他家的配方奶粉被很多家长认作是最好的，在美国的销量也是排名第一。但是这只是公司消费者业务的一小块而已。雅培其实是一般被认作全球排名第二的医疗器械公司，仅次于 Johnson&Johnson。它本次分红金额是每股四毛六，当前股价一百三十五，年股息率是百分之一点三九。 买入最后期限在周三十二号。第三家公司是艾伯维，全球第六大制药集团，正在全球销售三十多种药物，还有五十多种药物在研发中，每年研发投入超过五百亿美金。旗下有一款药物您可能听说过，就是 Botox，中文叫肉毒杆菌素，每次注射费用大概在三百到七百美金不等，是很多明星。 保持青春的秘密啊，当然保持青春是引号的。它本次分红金额是每股一块四毛一，当前股价也是一百三十五，年股息率是百分之四点一八，买入最后期限在周三十二号。好，下周的情况就是这样。如果觉得这个节目对您有用，请点赞，谢谢，咱们下期再见。